女生打什么组合最酷？今天我要给他们俩定制啊不同的两套啊，我们感受一下。来，左直右直，左板扫踢来一个，会这个。直摆右腿走，右腿。哦，对，再来一遍，往前走。 <laughs> 绵绵羊几年没练还可以的啊，前两个右膝。哦，摆拳加腿，摆拳，腿，对，不错，直摆直。左腿走。哦，对，再来一遍，直摆直左腿，左腿。我操！ 左腿，我操，右腿，干死我！再来一遍啊！绵羊真的很多年没练了啊！再来一遍，前这两个，别别别别别！我操，这动作很吓人的，真的。好，这是绵羊的这个终极组合啊，就是刚才我们尝试的这个五年没练的他，也真的有五年吗？我的天哪！前两个直摆直，左腿动，直摆右腿蹦蹦。 喂，非常好，好，尝尝试成功，来碰一下手套，碰一下手套。好，我们下下面有请依然啊。